ねアホニューワールドってどういう意味なのうんアホの新しい世界、うん、そうアホの新しい世界って歌ってるってことアホニューワールド私とーアホだけ